Bonjour, ¿cómo se va? Espero que estéis bien y que vuestras familias también lo estén. Yo deseando de volver a veros y de estar con vosotros en clase para aprender mucho francés, para cantar canciones como esta y también para estar con vosotros. Os mando mucho ánimo, sabéis que todo va a salir bien y un beso enorme. A très bientôt. Au revoir.